ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಂದೂರ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮೂವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅಂತ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗೂ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣೀರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಮೂವಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನವನ್ ಅನ್ನೋರ್ದು ನಾನು ಗೋಣಿಚೀಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಭರವಸೆಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಏನು ಹೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇವಾಗ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಅಂತ ಈ ಮೂವಿ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೀರೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೀರೋ ಅಂಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಸಣ್ಣ ಚೋಂಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆ ತಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒ ಟಿ ಟಿಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿನ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ thank you so much one of the best movies ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ would like every one to comment support this movie thank you ಕಂಬ್ಳಿವಿಡ ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಈ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಹಾಸನದ ಯುವ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮೂವಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ಲು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಹೊಸ ನಟರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು